メインペルソン、レイク、ドゥル、イス、オムソスネモンヘレク、インコンペティテスペラン、エン、アソスネモンヘレク、アシスト、エンドルプンテン、テマーカン。メインステルクプンテンザイン、スネウハンドラン、エン、ステークパス。早く試合に出て、チームの勝利に貢献したいです。